Dugovi su odmah rekli nije za tebe Izbije iz glave i ti negde napise Rekli su mi da si strašnija od satane Drugi su te znali mnogo bolje od mene Mrzeo sam svakog od tebi je voleo Duša glasa o tebi je boleo Kao mora dobro more sanjao sam te Ale Neptun slao talase Kao žedna zemlja kišu čekao sam te To su bile sušne godine ale prodavao je on dobre ruke stare zvali smo ga mi ali sad ga nema nema za tog postala je slika iz detinstva mog čoko čokolino Choco Čokolin, Čoko Čokolino, zvali smo ga mi. Čoko Čokolino, Čoko Čokolin, Čoko Čokolino, zvali smo ga mi. Voleli smo život, dobre ruke te, voleli smo starca, dobre ruke te Ali sad ga nema, nema srca tog Ostala jezika iz detinstva mog Čoko čokolino, čoko čokolino Čoko čokolino zvali smo ga mi. Čoko čokolino, čoko čokolin, čoko čokolino, zvali smo ga mi. Znaš, da te vole, kutske žizeli, novinari, ljudi, i znani. Moje se je brzo gradske zveri Ali ti ćeš biti Na naslovnoj strani da ćeš možda U prvekom filmu Možda ćeš reklamu Snimiti za tebe Mene će te košto razmenjuju reči Iza tvojih leđa Pričat će sebe ti si savršenstvo bez mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne strane i ti lova, Svi vole tvoje me mere, stipeće staračke ruke na sebi, ali to je deo tvoje karijere, pa zašto onda od ne bi? Slavni fotograf, seks magazina, slikat će svoje umetničko djelo, nezeli klinci, otvorenih usta, gledat će tvoje mlado golo telo. Si savrše Sobe mane, ti si deo vojničkih snova, ti si lutka sa naslovne sljane i treba ti lova. Treba ti lova. sweet ce ne mă s spes mă vreau să fiu. Eu italiana, dobro vina dajte nama vi. Da krenemo s mă prošlosti Jednu čašu drži ruci. Polako se okreće. Daomi. mene nema više u njima si ti Koliko sam puta umro, a ti me oživjela Koliki sam pjanak bio, a ti me odrezila Kakve su vatre gorele, a ti ga na sa biyono At isimas pa sila Nakakwaw sa biyono At isimas pa sila Gosh, kakuida Sa tebe je ostala duša, gola teve pustinja. Alo, krene prema tebi kamer. Posle tebe mi ljubav dođe kao milostinja i nosim kada tugu točim mesto vina. A nema dana koliko je na srcu rana. A nema dana koliko je na srcu rana. dođu ja bez tebe. Kad dođu teški dani, kad odu svi rani, kad zamirišu Jorgovani. Kraj, panovi moji. Sadoi Bill Molly. Molly, that's Awesome.